dahulu tahun terpenting pixel.com Sampai jumpa di kelas TTT Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Let's smile for ads PPT